See my worth. Since only you, nobody knew I put you first And for you, girl, I swear I do the worst Oh, Oh, somebody who Magandang dilag Puso ko yung nabihan Wala nang hinanay Lalo ang mga kahapon DJ Jonas Sagaino Gyno Remix. aking nakabihan na Di ko mapihilang aking nadarama May chinita, girl, may chinita Girl, sa iyong tingin, palang ako ay natulang na Mga titig mo sa aking nakabihan na Di ko mapihilang aking nadarama Jonel sa Gyno Remix. Gusto mo ba mag-TikTok? TikTok sa umaga, TikTok sa tanghali, TikTok sa gabi. Kahit sa work, TikTok pa rin. Sabayan mo na si DJ Jonel sa Gyno Remix, ang pinaka-viral Journal sa Gino. Jonah Zagaino. 大の